Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и моя любимая клиника Технодент. Уже давным-давно я ее посещаю, и сегодня привела еще одного пациента, близкого себе человека, потому что близкому человеку, как говорится, э, плохого не посоветуешь. Так вот, и вам я хочу посоветовать, приходите, тут замечательные врачи, замечательное лечение, и моя голливудская улыбка почти созрела. <laughs> Я продолжаю лечиться у самых лучших специалистов. Всем советую.